айтқым келет сүйем гүлім сүйем деп Елесімде көл гүл жатпаса шарпылдап ырларымда анда қайсы қасиет советтер союзунун мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты кыргызстан эл жазуучусу гүлбай сыдыкбеков замандаштардың қатарынан алқұл екеуміз мінез жағынан да қиял жорық жағынан да өте жақын болдық алдағы артықбас сөйлеп жолшыларда шығып чеченсіп біреулерді сынап біреулерге қиын сынуны тап тақыр жақтырчу емес ошондуктан бул жагынан экөөбүз төп келдик чыгармага болгон пикирибиз көп учурда туура келип жүрдү ал киши экөөбүз ал он жетисинде мен жыйырмада элем адеп таанышканда он сегиз жылдын ичинде биздин жолдоштук достук каламдаштык иштерибиз бирибизге бирибизге эч качан тоскоолдук тагылган жок эч качан бирибизге салакасын да тийгизген жок сырдаш дилдеш кесиптеш бойдон өмүрүбүздү өткөрө бердик тилекке каршы өте талантты чоң ақын өзінің ең алғашқы жазған ырларын жақсы елең ырларын бұдан жетілген сайын танып жақтырбай нашар болып қалыптыр деп бұдан кейінгі соңғы жазмаларының сапатын көтеру жаңа ұқмаларды табу жазу арымын күшейту жағында өте көп іштеді алқындағы чоң сапат ал ойшыл эле терең ойшыл эле балдар үйінде тәрбиелегендіктен ене тіл жағынан біраз жардырақ болды кейіншерек ал кемчилигин сезіп түндүк түштүк айылдарга көп барып тіл изилдөө уламыштардын угуу элдин турмуш ал жайы менен таанышуу бул кишинин эң негизги көздөгөн асыл максаты болду Ақын алыкул осмонов 1915 жылы жаз айында кеңчүй өрөнүндөгү кайыңды айылында төрөлгөн ал ата энесинин ымыркайынан ажырап тоголок жетим болуп көрүнгөндүн колунда өстү 5 жашында бишкектеги жетим балдар үйүнө өткөрүлгөн Тоқтоғұл атындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты қырғыз ел ақыны Абдрасул Тоқтомышев. Мен құл менен 1927 жылы Тоқмоқта жетім балдар үйінде таныштым. Ошол жетім балдар үйіне көрістен алындық. Ал Пішпектегі Крупская атындағы интернаттан барған болушы. құл кішінекей тоғылық қарап алады. Күлкүчі болчу кичинекейинде керегеңізді шығарабыз ал құл жазғанға абдан қызығады жаңағыдай келіске керек егеске мақала хабар жазамыз өзіміздің кезді тұрмысымызды анан күн ішінде шығарамыз кезіпті кейін мен бір мың тоғыз жүз жиырма сегізінші жылы ташкентке оқуға жіберішті алқұл детдомда барабанщик болчу тыпылдап жылаңайлап баарыбыздың көчөнү тепкилеп тоқмақтың көшесін шаңсығытып қор айтабыз марш айтабыз кейін мен бір жылдан кейін келсем алқұл тұрдыдағы педагогический техникумға кіріптір жаңағы азыркы орын орыс драм театрының жанына кетіп барасам жанда өтті. анан ушу алкулга түзбөлдүнөт өңі деп мындай бассам алкул экен бою чоңоюп кетип күлді, күлдү чоңоюп кеттим деп Кейін Қызылғыстанда бирге иштедик келгенден кейін. Ән алқұл ошол киргенде ташкентке мага кат жазыптыр менин адресим башка интернаттын короосунан учуп чыктым деп анан бийик корообуз бар болчу петтекуга келдим багым ачылды деп мен ошол жерде жүргөндө дүңгүр дүңгүр алыкул дечүмүн дүңгүр дүңгүр алыкул деген барабаныңды как деген сөз эле да анан ошо кат жазып бергенде аягына кол коюп коюптур дүңгүр дүңгүр алыкул деп алыкул боз улан кезинен асыл максатка жакшы жазууга умтулган ууз махабат сезими жашакынга толкундаткан күч түгөнбөгөн улуу кут болгон эгер сүйүү күчтүү болсо өлүмдөн мен сүйүүгө теңелүүгө акым бар говоря об осмонове кыргыз сссринин эл сүрөтчүсү токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты александр илларионович игнатьев кыргыз педтехникуму улуттук окуу жайынын эң алгачкыларынан болгондуктан адабият менен искусствого кызыккан кыргыздын таланттуу уул кыздары окушкан мен анда биринчи драмалык топко жетекчи элем ошончо балдардан жаш акын осмонов өзгөчөлөнүп колунан дептерин калемин түшүрчү эмес 30-е годы заведения. И вот молодежь, поскольку э, приезжали из дальних аулов молодые парни, де, девушки, совершенно дети, они поступали на, не на основные, основные курсы, а подготовительные. И мне приходилось с ними иметь дело. И с э, э людьми, уже оканчивающих техникум я очень сдружился с ними, с этими моими учениками. Они тяготели и к искусству, и к познаниям. Я среди них не, не чувствовал, понимаете, себя преподавателем. Я чувствовал себя, как я, их уже поведение, возраста, а самое главное, психологическое действие, это сказывалось и на моей творческой работе вот такое влияние киргизского искусства э, ребят. Нашим битехниками выступали, даже выступал Токтагул. Я, вот э, здесь незаконченное произведение, первый драматический кружок в киргизском педтехникуме. И в этот кружок пошли те талантливые э, ребята, у которых было тяготение к этому роду искусства. В том числе вот будущий по тем лет, э, годам, поэт Осмонов. Здесь он у меня с этим неразлучным э, э, блокнотом или альбом, это скорее альбом, он его сам сделал, он толстый такой, куда он записывал свои стихи, записывал фразы, слышимые от кого-либо. Осмонов с нами тоже держал связь, он ходил на выставки, это я хорошо знаю и хорошо помню. интересовался изобразительным искусством. Но это крепкое содружество, конечно, у него было. Он позировал Апару Айтиеву. Айтиев написал его портрет. Идректу, эмгекчил, адабиятка шыктуу жаш акынды калемде шагалары чөйрөсүнө бат эле кабыл алышты. Мына ошентип эл журтту кыдырып, эл оозуна уламыштарды жазып, ел арасынан жандуу сөздерге құлағын қандырып келгенден кейінгі жазған өзіне бурулуш берген шығармасы махабат жыйнагы махабат жыйнагынан тартып алыкулдун ақындық арымы күчөдү анын алдына қойған жазуучулук да акындык да драмачылык дагы тилеги дээрлик өзүнүн оюндагыдай ашып орундала берди алыкудың мындай чоң атақты ақын боларын кім біліп барысы бірге жүргенбіз қызылстанда іштеп жүрдік ал чабылда іштеп жүрді чабыл журналында бірақ кейін келгенде қызық бір нәрсе дұлдыйған жігіт болып тұр ешкіммен сөйлеспейді көп баяғыда шайыр емес үні дағы қандайдыр қолдырап басқан жүргенде басқаша болып анан мындай айтканда баягы э, жигиттердей жаш балдардай шого маселе наалыкул экөөбүз бир миң тогуз жүз отузунчу жылы отуз үчүнчү жылы бизди арашанга жиберди ал алыкул эртең менен эртең мененки тамак ичкенден кийин житип кетет жоголуп кетет түштө келет обед ичет бир специяттарда жоголуп кетет кечинде келет анан бир күнү ой сен эмне мынча ал алыкул көрүнбөйсүң эл биякта кымыз чөй жүрөт а мен бір жаққа барып жүремін дейді бір күні елі көңілден ең көңілді бір чоң қылғылтым қағазға сыртынан орап алған аның сыртынан есік орап алған бір кітепті көрсетті кітепті көрсетердің алдында мен бір жастың екі үш куплет оқып берейін деді суның жиегін отырып алып суының шарын арашан сусынын оқысам ұқмышыр таң қалдым ал құл су ұқмышыр екен соны жазғың деп мен күлді бұл менің ырым емес дейді мен ырым емес әкімдігі грузин елінің атақты ақыны шото уставелинин жолбош терісін жамынған деген романы деді ошоны кыргызчалап которуп билем деди да а мен билчү эмесмин чынында шотыр сөзүн ал кезде уккан эмесмин аалыкул билет экен көп окуган да анан муну кийин отуз сегизинчи жылы басмага берип жана декадада отуз тогузунчу жылы китеп болып басылып жылдарда құл танылып шыға келді да республикада қырқыншы жылдары алықұл жар күтіп түтін бұлатып үй жайлуу болгон үй бүлөнүн ынтымагы узак болбоду наристе кызы чарчаган соң эки жаш ажырашып кетишкен Улуу ата мекендік соғысты мезгілінде Оорулуу ақын бүт өмірін бір чыгармачылыкка арнады. Өлімді, жалғыздықты жана қайғыны жеңген рухий дүйнөсү күчтүү Алыкул көптігін поэмаларды, пиясаларды жазды. Ал улуу Шекспирди қырғызға таанытты. барған сайын алқым денсаулығы нашардаған сайын өзі жүдө тартқан сайын ойшыл тартқан сайын шығармасы күшейіп тұрды ана біз алқымдың томдорын барақтап қайсыры қайсы жерде қай, қайсы айда қайсы күнде жазылғанына шейін иліктеп көрсек мәселен алқұл құрғақ ұшығы орысына запқы тартып өз үйінде іштей албай қалып қойсарыға барып жетеуізге барып салпанатыға барып іштеген жер учурларында бір күндө бір нече ырларды жазғанына күбөбүз беш ыр алты ыр жети ыр үч ыр ар бир ыры улам жазган сайын канаттанып мазмуну тереңдеп ушинтип өзүнүн поэтикалык чеберчилигин өнүктүрүп отурду бизге мурас болуп калган алкындын чыгармалары акыркы жети жылдын ичинде негізінен жазылды деп айтар елем бір мың тоғыз жүз алтымышыншы бір мың тоғыз жүз елуінші жылы декабрь айында оорусу абдан күчөп ден абдан нашарлап, ийини менен дем азып тозып қалған кезде дал ушул короодо анда биз эски үйдө турган кезегибиз алыкул келди биздикине мен үш уулумду қатар диванга отургузуп коюп еркелетіп, көргіле бұлар үчөөнтең мұрды біріне бір оқшаш қозы құйрық екен атаң көрушілер кіші болатқа деп өзің алыстап отырып мен жақындабайын мен орлы кішімін деп отырып енді бүгін чолпон атаға баратам осы жерде аманшылық болса баяғы көндім адатымша абанын көлдүн тазалығынан пайдаланып иштейм деген тілегім бар деп ошо биздикинде келіп отырып қош айтышып кетті ошондай улуу жолдо баратып кезек менен күндөр батып таң атып күтүлбөгөн бир мезгилде түбөлүк эгер өлүм мени кетсе уктатып ошол замат арта салып мойнуңа тез чуркап жеткен өрөөндүн оюна көп ыйлабай капаланбай көөмп кой ысык көлдүн толкун чачкан боюна таштан болор кумдан болор төшөгүм аз болсо да сыртта калар сөздөрүм өлсөм дагы жаратып мүрзөмдү буудан болуп таскак салып өтөрмүн Алыкул Осмонов 1950 жылы 12 декабрда дүйнөдөн қайтты. Кыргыз совет адабиятынын классиги Алыкул Осмоновдун артында өтө бай, көөнөрбөс адабий мурасы калды.